Nu viską, ble, suimame. Kočio myžė, ble, toks didelis, nahui. Ant šuniukų prabizdau visą šaimą šaimą. Bėda, ble, pasimi planšetę, ble. Įeini, statymai.com. Prasičekini, ten pilna visokių bramba sporto nemokamų prognozių. Kručiai pasikelsiu tų babkių, nu nereikia verkti. Tai reik varyt, ble, įstatymai.com. Ох, tu kurva. Блядь, блядь. www.statymai.com